これ素晴らしい。いいいいいいあのニュースもあるんだなと思ってメディアもあるんだなと思って安心しましたはいデビデオ、えー、今回ねウクライナの戦争がどうなるかってお話ですね困るねもしねあのロシアがこうウクライナと戦争をすることになってしまったらですねあの私も困るわけなんですよ っていうのもですね、あのー、SWIFT かな使えなくなるんですよ。だから、えー、ビザカード、JCB カードが使えなくなって、あの、お金を日本から引き出せなくなってしまうんですよね。それは僕の口座からお金を下ろせなくなるのはきつい。ということでね、えー、まあ、戦争の話なんですけど、まあ、ちょっとね、これで、あの、笑った話がありましたね。 あドイツドイツドイツがですね、えーまあ、NATO による、うん、超絶プッシュをいく受けてる今ウクライナの方々がねね、うん、でえっ、ー、とまあ他のね、まあ、アメリカとかの国々は、まあ、兵器をねいろいろこう設置ウクライナの方がね送ったりしてるんですけどもあのドイツだけねあのヘルメットが5000個5000個送るっていうね <laughs> であのウクライナから失望されるっていうあのこれもですねドイツはあの中国からお金をたくさんもらってるのでこうズブズブの関係なんでね世界第4位のですねその兵器の、あの開発の、えー、国かな、あの国なんですけどこれは <laughs> ヘルメット5000個で、えなんとかしろっていうことでねこれ大変ちょっと面白かったですね。おいドイツお前 第二次世界大戦の時のあお前時のお前まだスター性があったぞなんだ今ヘルメット5000個って <laughs> あぜひともですねヘルメットを使ってねあのヘルメットをねあの活用してほしいですねで次ですねあのこれ今日のニュースかなドイツの首相がですねあの3国の首脳と、えー、ベルリンで、えー、会談したんですよね そこで、えー、ショルツ氏はですねロシアは我々の団結と、えー、決意を見くびるべきではないって言ったんですね。ねやってやんぞってねヘルメットで殴るぞっていうことなのかなこれちょっと。これちょっと笑いましたね。ドイツお前クソ出せよ。なんなよヘルメットの宣告って。まあ、だからといってね、兵器をね、送るのもよくないんですけどね。そしてですね、えー タイトルにある通りですね、えー、メディアの話になりますメディアの話ですね、えー、日本のメディアではですね、えー、今 NATO とですねそのウクライナとこのロシアの話はどうなってるのかなっていう話なんですけどまあロシアがですね一方的にですねこのウクライナの周りにね軍隊を置いてまあ10万12万かな13万ぐらいの 兵を置いてですね一方的にですね圧力をかけてそこにまあウクライナ軍はえソ連時代の <laughs> 兵器しかないので、まあ、それウクライナも、まあ、NATO と組みつつ、うん、十数万人の、あのー、まあ、兵隊をですね、えー、設置して今緊張状態であるというふうに、えー、報じられてるわけですよ。はい、で一方的にという話をしましたがですね これも日本のね、あの日本はアメリカの奴隷ですから、まあ、アメリカが喜ぶような報道しかできないのかなと思って残念だと思ったんですが中にはいいメディアがありました素晴らしいメディアです、えー、その中で報じられたのはですね、えー、いや待てとロシア側の気持ちになってみたらねえー、これまでこのウクライナの問題が起きるまでにもこの ロシアの周辺国にですね、えー、兵器を設置したりとかですね、えー、NATO のそのあの勢力拡大による、うんえー、ロシアへのプレッシャーをかけているというですねどちらかというとロシアよりも NATO の方があロシアに対して、えー、プレッシャーをかけてる剣が売ってるっていう話なんですねそういうことを言ってたんですよこれ素晴らしい いいいいあのニュースもあるんだなと思ってメディアもあるんだなと思って安心しましたそうなんですよえー、こう歴史をたどるでたどるたどるとですね、えー、メディアっていうのはあ <coughs> 近代の日本近代の、えー、戦争の話ではですね非常に大きな存在ね戦争とメディアこれは深いつながりがあるんですね、えー、ちょっと見てほしいと動画があります、はい これはあの湾岸戦争の時にですねナイラというクウェート人少女が泣きながらイラク兵がいかに残虐だったことが、まあ、あこの証言の中ではクウェートの病院の中に攻めてきてその中にいた赤ちゃんを皆殺しにしたみたいなねそういう証言を行ってるんですでこの 証言がでこれアメリカ国議論議会で行われたんですけどこれが米の世論を大きく動かして湾岸戦争に突入したんですね、うん、ところがこれは後でですねこのナイラという少女はですねクエート人なんですけれども一度も母国にいたことがないつまりずっとアメリカで育ったえお芝居ですかお芝居だったんですね、そうで戦争をやりたいというアメリカの意気勢力がきっかけ作ったんですね、でこれを 裏で操ったのが PR 会社広告会社というつまり戦争は PR 会社つまり広告の、技術によって操作されるこのおかげであと泥沼じゃないですかそうですね全ての戦争は広告によって鼓舞されて正当化されてきたということがあるんですねでその広告の技術を逆に平和に生かそうじゃないかということを今やってるんですね、はい、これよく見るとあの手 で4億目をプラスとこれ3万5000って書いてあるんですけど3万5000というのはございます戦争は儲かるんですよやっぱしその儲かる業界ができちゃってますから、ね、それに対抗するにはあの平和という産業を作んなきゃいけない。うんえっていうことでですねあの本当にあの日本もそうなんですけど日本と、えー、アメリカが戦争した時も、えー、皆さんねあの教科書で習う分にはですね、えー、日本が ね、パールハーバーに攻撃してねリメンバーパールハーバーっていうことでね日本から先に仕掛けてきたっていうことだったんですけどあれもともとですねあのパールハーバーに対して、えー、日本は攻撃しますよ攻撃しますよっていう連絡をしようとしてたんですよ実際は届かなかったのかちょっと忘れたんですけどであれにも事情がありましてねあの国際的なこのまああの まあ、過去あのあの時はですねいろいろこう戦争があったり植民地の支配があったりですね、えー、まあ、ロシアとかアメリカとかフランスとかイギリスとかですね、えー、いろいろイタリアが集まって、えー、みんなでね、あのまあ、仲良くしようじゃないかグルグループをねあの作ってたんですけどそこにこの日本も入りたいんですって言ったところあの黄色人種は あの劣等種族だから猿と同じだからダメだみたいなことを言われたんですよね。その世界的なフォーラムの間でまで。でそこで、えーえー、日本はあマンションにですね鉄道を作ったんですけど作っていたんですけれどもアメリカがですねそこ俺のものにもしようぜって言ってきてでさらに、えー、そういう もう頑張って頑張ってめっちゃ作ったんですよ日本はもう満州でね遠いところでねでインドネシアまでかなあの石油を取るためにですねあの鉄道を作ったんです頑張ってそこでですねあのスパイによる事故を起こされたりとかですねアメリカに「おいちょっとそれ俺のものにしようで調子乗んなよ」みたいなこと言われたりとかですねで他にもまあいろいろあるわけですよあのもともとこれ この話面白い話これるんだけどねどうしようかな今回言おうかなあまあ今回言おうあのねハワイあるでしょあのもちろんアメリカのものですよただしその前にもともと日本のものになる予定だったんですよ、えー、そこのハワイの人たちのこの選挙、えー、人たちと話し合ってハワイはこの日本のこの領土の一部に しますって決まりかけてたんですけどアメリカお得意のですね急に、えーと、ハワイにですねアメリカ人を大量に送ってですねそこで、えー、そこの日本国になりそうなところをアメリカ国にしたっていううそういうあの背景も実はですね日本とアメリカが戦う前にあったんですよそういうプレッシャーずっとかけられたんですよ日本はでバールハーバーもあれ怪しくてですね、えー、日本が ね、パールハーバーをこう攻めたっていうことでですね、えアメリカは、ね、メンバー、パールハーバーっつってね、怒ってね、今でもなんか指揮をやったりとかですね、いろいろなんかやってますけども、えー、あれもともとアメリカの方もしてたっていうね、あそこにあった軍艦とか大体はボロボロのやつとかだったんですよ。で、それでアメリカのメディアですね、戦争を起こさせたいと思ったんですね。あの、アメリカのですね、この新聞がですね、 あるアメリカの有名な新聞の会社があったんですよでそこの社長はもう日本と戦争させるぐらいのプロパガンダを打つっつって、え日本は残虐だしかもバカだって猿のようだってにあの頭の悪い人間たちなんだっていうことでですね日本は倒すべき敵だっていうふうにあの非常にいろいろめちゃくちゃ出されたわけなんですよね。 改めて思うんですけど、まあ、教科書とかで、えー、プロパガンダのイラスト等は見るんですけど、こう、アメリカとね、日本のプロパガンダの、あのイラスト、こう、ポスターをですね、見比べると、どっちが、こう、残虐で下品なのかっていう話ですよね。なんかその、アメリカにそんな風に言われたくないですね。なんか本当に、あの、アメリカのプロパガンダって人種差別的だし、あの、 まあ、キャプテンアメリカとかディズニーとかそういったコンテンツも使ってやっていくので、なんか正直なんか、うん、やっぱりアメリカの広告代理店っていうのは、うん、正直、もう、悪としか思えないですね。なんか、うん。もうプロパガンダ出すのはいいけど、この人間の こう、醜く、この日本人を醜く映してますけど、描いてますけど、こんな日本人、僕はもう見たことないですけどね。なんか、よくアジア人のイメージでこう、メガネかけて歯が出てるっていうのは、あんまりこういう人見たことないんですよ、日本で。うん。人の方を醜く映し、そして頭の悪いように見せかける。これ人種差別なんで、これプロパガンダにこういう要素入れるの正直、 うーん、良くないかなって思いますね。で、それもあって戦争することになったんですよ。ね、皆さんよく考えて、ね、あの、昔の、まあ、80年代とか、まあ、80年代、70年代、60年代の映画とかさ、あの見てたら、あのこれ前にも言った話なんだけど、あのうんざりするのはさ、まあ、もうドイツとか出てきてね、やっぱ悪役なんですよ。で、えー、日本も出てきてね、悪役なんですよ、アメリカ映画で、ね。 ねえー、っと、まあ、中国の映画で日本の悪役だったり、うん、あえ中国とかねアメ、まあ、他のアメリカの映画でも日本が敵役だったり、えーえー、ロシアがねソ連が敵役として出てきたりとかですねあの私たちこのドイツと、えー、ロシアと、あの日本はですね非常にあのエンターテインメントでですねあの敵役に悪いやつ役にされやすいんですよね。 うんこれはねプロパガンダっていう意味ではねあの第二次世界大戦のあの頃から未だに続いてると思ってますねそういうこの差別的なというかひどいあの結局結局ですね喧嘩を売るのが得意なアメリカがあってでそれに乗ってしまって負けちゃったっていうね、うん、よくよく考えてください日本がアメリカにですね でそれ勝てると思いますかあの時代に無理ですよいやそれは海軍はですねめちゃくちゃ強かったですよ、ね、飛行機も非常に強かったですよ、ね、タンクはまあ良くなかったけども、うん、アメリカに勝とうなんて当時の人は日本人はあの勝てるなんて思ってなかったんですよ戦争せざるを得なかったんですよねでそういうふうに戦争しようと追い込まれたきっかけの一つがこのメディアになるんです で、えー、大きく、話を戻しますとはい今、あ、あなたたち、えー、ロシアとウクライナの問題なんですけど最近の戦争というのはですね非常にハイブリッドなあ形に進化しています。まあ、インターネットでのねあのサイバーテロとかももちろんあるんですけれどもあの最近あの流行っているのは あのまあ、これロシアがね、あの流行らせたんですけど、あの民間人を装ってガチガチの、あの軍人だったりとかね武装した民間人を装って敵国にこの、えー、侵入したりですね何かをしたりとかですねいろいろ悪いことしたりとかですね戦争を起こそうとあの何かをしたりとかすること。うんうんうん えー、領空了解、えー、審判をしたとかですねそういうことを、まあ、するのが今のあのハイブリッドな戦争のやり方なんですね。で今そのメディアでですね、まあ、ウクライナとか、えー、ロシアの方でもそこまでこう慌て、えー、騒がないでみたいな話をあの言ってたと思うんですけど確かね。うんあのメディアは戦争を作りますし今戦争はハイブリッドな時代になっているので 戦争する気が全くなくても起きる可能性ってやっぱあるんですねそういうのも含めてねあまあ、皆さんを怖がらせたいわけじゃないんですよただですねただですねかも小さなね小さな可能性の一つとして第一次世界大戦の、あのー、戦争のきっかけだって本当に小さい一発の銃弾だったじゃないですか、えー、オーストリアの、えー、偉い人が撃たれたのかな うん、それがきっかけだったかなちょっと忘れちゃったけどパ <clears throat> ッとは出てこないけれども、えそういうことがあったよとはいなので、えーまあ、言えることはですね何が起きるか一応わからないということとルーブルがまた高くなるんじゃないかと、うん、っていうことと、えー、もうもし、えー、戦争が起きてしまって、えー、日本からお金を送金 ねできなくなりましたら、えー、私、えー、まあロシアでゲービデオでも出ようかな <laughs> そうやってお金稼ごうかなそれまあ、ポルノハブとかエクスピードとかの方に行こうかなね YouTube じゃなくてねいう可能性もあるかもしれないっていう話なんですよね <laughs> ごめんねあの子供いたらね今いいってことあのー 何の理由もない、もう何の意味もない言葉を言ったんですよ。ね、あんまり興味ないし、バラバラに意味ばみたいなレベルの言葉なんで気にしないでくださいね。忘れてください、忘れてください。はい。ということでね、あの、皆さん、ね、あの、戦争はハイブリッドになりなっていて、えー、メディアと密接な関係があったということが、えー、過去の、うん、事例にありますので、まあ、戦争は起きないと思うんですけど、まあ、何かあった時のためにですね、 あのもし戦争が起きたらデビューがかわいそうなことになっちゃうなっていうことは思い出してください。 <laughs> あとあの身の危険もちゃんと守ってくださいね。はい。ということで、えー、デビューでした。